એ અમ્માતા એ તરફ कहाँ जा रहे यश कुमार जब बीड़ी दो सोलह उन्नीस मुकेश चाल देन भाई あ <laughs> っ

सारे Música Hindistan Garlic каждый 快点，快点，准备！